Cacao means culture, because we want to explore it all from the everyday beauty to the unexpected to the obscene. Culture, parce que nous voulons explorer la beauté du quotidien, de l'inattendu à l'obscène. Art, because we want to find those artists who are courageous, sincere, who are blazing new trails with humility. Art, ah? parce que nous voulons trouver des artistes courageux, sincères, qui ouvrent de nouvelles voies avec humilité. Creativity, because we want to delve into the very depths of the Je pars avec euh, l'idée de travailler sur un projet en voulant donner quelque chose aux autres. Créativité, parce que nous voulons plonger dans les entrailles de l'imagination humaine. It's an honor to be interviewed like a particular project. It's the kind of interviews or publications that we like to read. And also the fact that it's bilingual in its essence, it suits us. Alchemy, because that's what brings it all together. The magic and the method. Alchimie, parce que c'est ce qui nous unit. De la magie à la méthode. L'alchimie, c'est un peu le primitif blanc. Euh, c'est un peu l'Indien qui parle un langage qu'on ne comprend pas parce qu'on pense qu'il vient d'un autre temps et qu'il n'est pas encore aussi évolué que notre, notre temps à nous avec notre système de pensée, notre, connaissance. Or, on descend de la chimiste. La chimiste, c'est notre, notre ancêtre. An opinion, because we want to be free to express what we see and what we feel. opinion, parce que nous voulons nous sentir libres d'exprimer ce que nous voyons et ressentons. Préparez-vous à renaître à Paris au printemps prochain. Cacao Europa